ulama sudah menjelaskan jumlah salat malam atau tarawih yang paling sedikit dua rakaat yang paling banyak tidak ada batasnya tidak semestinya 23 mau 11 boleh mau 23 boleh mau seberapa pun tarawihnya mau salat tahajud di rumahnya boleh jadi kalau kita dua rakaat empat rakaat tutup witir sah delapan rakaat tutup witir sah 10 rakaat tutup witir sah tidak ada masalah tidak harus 11 atau 23 intinya bukan jumlahnya tetapi cara melaksanakan